Hey guys, welcome back to the channel. This is Yasim and it's been a long time. मैंने video नहीं बनाया था because I was a little busy with my office work and it's been I think um, a year. It's been I think a year मैंने वीडियो बनाया नहीं है तो uh, this video is all about the road trip to Gandikota which is located in uh, Andhra Pradesh. So we have taken the Chintamani route because I stay somewhere nearby Whitefield so it is very easy to access the highway and once i reach the highway uh, you know you can go to the kolar from kolar you can take left and go to chintamani uh, so this road is very nice see packing packing sab ho gaya hai these are the bags speaker camera this is the camera bag the speaker speaker put it inside Yeah. Put it inside. Uh, है तो जगह? Yeah. ओके चलो We have done almost uh, 80 kilometers from Bangalore and we have stopped here to have food. so almost 220 kilometers to go and uh, I think we'll be reaching at around uh, 6.30 right yeah 6.30 so there are a lot of places on the way you can have food and this is uh, only three fifty five rupees दो लोगों का almost 130 kilometre roads are quite nice. You can see the roads. It's very nice road. भैया हैं हमारे साथ भैया कैमरा को हाय बोलो आप बताओ रोड कैसा है रोड तो एकदम मस्त है आपको ये ये वाला रोड अच्छा लगा या आप जो मतलब ये गोवा गए थे ना हाँ गाड़ी चला के आप वो वाला रोड आपको कैसा लगा भैया गाड़ी तो आपने भी चलाया था लेकिन जो भी हो लेकिन ओ तो आपने लिया था ना जोक से बात लेकिन जो भी हो स्टार्टिंग में हम लोग ने आए थे जब मतलब स्टार्टिंग में जैसे हम रोड पकड़े थे तो बहुत ख़राब ही था उसके बाद अभी तो मस्त है मज़ा आ रहा है रोड में और व्यू भी एकदम झकास है एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे वो भी कैन सी गाड़ी ये रुक रुक रुक पता नहीं कोई है कि नहीं गाड़ी में ओ ये गाड़ी है ये हुँ? हम्म। क्या बोलते हैं हाँ उठी पीछे पहुँचा दस तो गाड़ी नहीं आवा कोई फीगो गाड़ी है वो my god hope every one is safe no one is here I think सबको ले गए हैं बाहर खाली गाड़ी पड़ा हुआ है कोई नहीं है चलो नहीं प्रॉब्लम नहीं है ये गाड़ी है रेंटल हम्म, रेंटल हम्म। है हाँ ऐसे काम करते हैं ये लोग भाई दो मिनट रुक जाते तो क्या हो जाता यार मरना ही मरना मरना है तुम लोगों को कुछ ना कुछ करके अरे भाई दो चार मिनट रुक जाओ यार ऐसे क्या जल्दी है यार मैं तो भाई लोग और 35 किलोमीटर्स टू गो शायद और हाफ एन आवर लगेगा टाइम हुआ है almost eight will be reaching और ट्वेंटी एट किलोमीटर से will be reaching there eight eight thirty and so far everything is good roads ठीक ठाक हैं सिंगल लेन रोड तो रोड्स आर ओके और अभी भैया थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से ड्राइव कर रहे हैं तो रात के आठ बजे के बाद तो अगर भैया भी क्या है ना वो बैठे थे रात के आठ बजे के बाद अगर भैया ड्राइव करते हैं तो डबल चार्जेस देना पड़ता है तो मेरी पड़ जाएगी अभी क्या है ना वो अभी तो भैया थोड़ा अरेस्ट करेंगे और हम ड्राइव करेंगे अभी भैया आराम से कोई नहीं बैठ जाओ पैर पैर ऊपर चढ़ा के बैठ जाओ चल <laughs> रहे संग चल रहे properly but this is the place we are going to stay uh, those are the tents those are the tents there are a lot of tents here is a for dinner and this is the buffet you can have the food here ये है हमारा टेंट जब आपको टेंट का शौक दिखाते हैं लड़का ही है हाँ चलो से good night okay good night हो गया आज का ट्रिप आज का ट्रिप मतलब आज का जितना एंजॉय करना था कर लिए आज का जितना करना था कर लिए अभी बियर शेयर लेके आएंगे अंदर बैठ के बियर पियेंगे रात को पूरी रात खुलेगा ऐसे रात को विजिबल नहीं है टू टुमारो मॉर्निंग मॉर्निंग आज है नेक्स्ट डे एंड टाइम हुआ है almost around six A M in the morning and अभी हम लोग जिस सो के उठे हैं and you can see the view this is super view from here this are the parking place you can park your car bikes here and उस साइड में रिवर है so hope you can see this are the tents so आप लोग ये टेंट रेंट कर सकते हो और you can stay here tent है वहाँ पे हम लोग रुके हैं और मैं वहाँ से टेंट सॉरी वहाँ मैं वहाँ से ट्रैक करके आया हूँ नीचे this is awesome place guys show the tent from inside bro open so we can see this is the tent inside खिसक साइड हो जाए थोड़ा this is for two people will have to pay 1000 each person for one night